یادم میاد وقتی که از مترو مترو شادمان بود پیاده شدم و همراه دوستم خودم رو به سر بهبودی رسوندم وحشتناک بودن تعداد نیروهای امنیتی از گارد ویژه نیروی انتظامی و خب به نیروهای لباس شخصی امروز در حقیقت میشه گفتش که بیشترین حضور نیروهای سرکوب سپاهی توی خیابون بود وارد خیابون بهبودی که شدم اونجا دیدم که مردم دارن زیر لب در واقع شعار میدن به هم میگن بمونید نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و برای یک لحظه من دیدم که خب تعداد بله. زیادی از جوونا در واقع توی خیابون با همدیگه جمع شدن من دیدم که حتی بعضی هم سنگ گرفته بودن دستشون و به مردم به همدیگه دیگه میگفتن چقدر دیگه باید ساکت باشین حتی بعضی به هم بهشون میگفتن میگفتن که سنگ نزنین میگفتن خب اونا با اسلحه ما رو میکشن ما حتی حق نداریم با سنگ از خودمون دفاع بکنیم من یادم میاد که دوباره برگشتم به سمت در پیاده رو توی خیابون انقلاب و اونجا دیدم که نیروهای گارد ویژه هر کسی رو که رد میشد باباتون میدادن اصلا اصلا نگاه نمیکردن و نمیپرسیدن که حالا این چرا ممکنه یه آبر باشه داره از اینجا رد میشه یعنی فرض اون روز برای این گفت گرفته بودن که اون روز هر کی میاد اونجا باید کتک بخوره یا اومده اینجا در مقابل حالا رهبر بیسته و دو تا جوون رو میدیدم که مثلا بدنشون خونی شده بود و چند نفر دیگه اینا رو مثلا میذاشتن توی ماشین و میبردن تو اونایی که میذاشتن به نظرم اونا جوانای دیگه بودن که اینا رو میخواستن برسونن به بیمارستان و مثلا میدم که یه سری از جوان از توی کوچه میان یه دختری داد میزد دستش و دو گلوش میگفتش که زدن اینجاش زدن کشتنش من دیدم جلو خودم کشتنش خیلی روز وحشتناکی بود روز سی خورداد خیلی روز فاجعه ای بود که بعد من توی خبرها شنیدم که توی حالا کارگر و خیلی جاهای دیگه درگیرای خیلی وحشتناکی شده بود و تیراندازی شده بود و ندا هم توی همون روز کشته شد و مطمئنم یه سری از جوانایی که اون روز توی خیابون بهبودی درگیر شدن با نیروهای گاردی شاید نمیدونم نمیدونم چند تاشون بر به خونه